要要要要。 Bangison senggak apa ora kuwi? Mongkok. <laughs> Mongkok. Endo. Mongkok kang mas kan. lurusnya menikah imbang ngono kan gue nek gue lurusnya malah lewat jam papat lo lo lo lo eh yo yo yo yo lor ah. Aku lewong bagus Tansaku mati ngison senggak apa ora kuwi mongkok <laughs> mongkok endo mongkok kang mas mbok lurusnya menikah imbang ngono kan mbok lurusnya malah lewat jam 4 aku mentek bangisan senggak pora kuwi. Mongkok, <laughs> mongkok. Endo. lho carane. Engko nek mbok lurusne menika imbang ngono kan. Engko nek mbok lurusne malah kliwat jam 4. 要要要！ Tukang Ison senggak apa ora kuwi? mongkok <laughs> mongkok endo mongkok kang mas katri suarane. Gue nembok lurusnya. Menikah imbang, ngono kan? Gue nembok lurusnya malah lewat jam papat. yo, yo, yo. ngisor senggak gak ora kuwi. Mongkok <laughs> eh mongkok. Endo. Mongkok Kang Mas Katri lurusnya. Menikah imbang, ngono kan? nek mbok lurusnya malah keliwat jam papa. Duka ada Ajae kok iki dari ya. ada anu uceng Ada Ada